А он прям у ведьмы. Он прям у ведьмы. Что там надо одному идти? О, спасибо. Тихо. А Ах ты что? Там, Курильщик. там кура, пробегай к нам, пробегай к нам. Смотри, смотри, что делает. А, Ой-ой-ой. А, он, курильщик, Быстро. Курильщик наш, убить ее. Вот сволочь пиздец, блин. Пошли. Давай. О, Еще. не, назад, назад. Ой, дверка, дверка, дверка. А, да, Сорян. Да вы издеваетесь. Слабая звезда, это самая слабая звезда, хорошо. нихуя гребся так. Блин, извини. Я пытался дверь открыть, а он поднимает. Let's get up! Let's get up! Нужны пятья. Как прикольно кричат. А. HP. Кто-то вторую скинул. А, танк. танк. Тут, тут есть кстати, пацаны, там есть эта поджигалка. Я ее скинул туда, прям бошку, прям побегать сейчас могу ее Подожгите, она на рельсах. Да, уже подожгли. Подожгли, да? <laughs> А, а. Ой, блин, я стрелял. Сразу же появился на тебя. Ладно, поздно уже, наверное, все. Хантер. Да, вижу. Заходить сюда, осторожно, там... О, а решетка с его еще. Блин. Вон Заходите, заходите, заходите, заходите, заходите. Помогите. Я пытаюсь найти. Не могу сбить, боюсь. Ну, ё-моё. Никит? Особенно, еще почти дошел уже, я сказал. Чубая. I'm gonna make it, I'm gonna die. <laughs> Нормально. Я сказал, I don't think I'm gonna make it. А. А на двери можешь чтобы вещь? Э, во второй части нет, вот тут не знаю. Потом ты из окна, она может не забежать просто. В принципе, мы можем спрыгнуть здесь. И не трогать ее. Ну, в принципе, да, только... А, осторожно. Нет. Надо лучше подальше прыгать. Вот здесь вот. Не стреляй рядом с ней. Я это принцесса. О, красиво через прямо его просидел. Да, да. Да, вы хорошо побежали, блядь. Не очень. Сняли много здоровья. Могло быть и хуже. А. А как у молотов кого-нибудь есть? Нету, понятно. Ну, Нет. О. Вот нам пизда, <laughs> всем назад. Всем домой, всем хату. Так, надо быстро искать какой-нибудь этот... Какую-нибудь где-нибудь бочку, Сав. Надо очень еще, срочно еще. найти. Тут нет. Ну что, нормально? До, до сейфхауса обратно бежим, до сейфхауса закрываемся. Да, да, Давайте, да. нету других вариантов. Никит, беги до сейфхауса. Никит. Да, я его. Беги, беги, беги. Слушай меня, быстро беги до сейфхауса. До сейфхауса беги, сука. Ты бочонок. Да, лучше, чем ничего. О, Фрэнсис. Никит, Никит, Никит, Никит, Никит. Да, ты, я ты постреляешь в него сколько хочешь. Только беги до сейфхауса. Я надеюсь, он не в главной двери. Нет, он, он, он не сломает. Иди сюда, Никит. Убегай сюда, бери снайперку, а стреляешь издали. Давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Пука, забегай. <laughs> О, Никита Саныч, хедшот отличный был. Как горячий. Ну как надо. Так, назад надо просто. Нормально. Вот эта игра. Вот это я понимаю. Сав, я тебя так сильно напиздел. О, угадай, что я нашел. Сав. Канистра. <laughs> Угадай, где она была. Я вижу, да. Беги, беги просто как пуля. Быстрее, Никита, быстрее, быстрее. Ардаша лопаток за тобой гонится, они все хотят тебя. Нет, сюда заходи, по соседям, да, забегай сюда к нам. Забегай, садись, забегай, садись. Дверь закрыть. Отталкивай, отталкивай. Дверь закрыть. Отлично. Ух ты ж. Переходи стрелять. Отталкивайте, Никит, отталкивай тоже, отталкивай, отталкивай, отталкивай. Ай, ой, ой. Клумба спас Никита, мне кажется, я его хедшотнул. Я спас его от мысли сам не вставай, рыба моя. Не Прикольно. Надо скриншот сделать, просто мне хп нравится у всех. Ага. Еще одна сидит. Приготовиться. Ты сам еще отбивали. Блин. Блин. Саш, я перехожу, стреляй. Саш, стреляй. Патроны кончились. Поднимите, поднимите. У тебя патроны кончились? Да. Слушай, я потолкаю, просто подними. Да, ты говорю. Одного нашел. Давай. Ой, курит, Сап, курит, пизда. Отлично. Сзади тебя вроде. Никита, поднимись. Да. Я пил, я... А, а Дэн меня прикрыл, Да, я понял. Дэн меня прикрыл, красавчик. Ты еще выше смотрел на Да, это пиздец какой-то. Все, выходим? Патроны заберите. Кто у кого патрон нет? Быстро патрон. Меня... Э, патрон заберите. Быстро, быстро, быстро. Один очко. Да у всех один. Не у всех. У Никиты а, ну мы их подняли просто. Курит. Ой, кашляет, кашляет. Да, вот теперь наверх туда по этой хреновине. Называется. Дэн. Все, все, все. Еще как. Да, вот это я называю игра на грани. Ип. Денчик, не беги один, я тебя умоляю. Очень тяжело тебя будет потом спасти от кого-нибудь. Мы тут просто все хромающие. Отряд Знаю, есть какая-то распрыжка, блядь. Не прыгай, когда я тут пытаюсь отстрелить ха Хантера. Ведьма прямо перед нами. Где? Слева. Вот. В деревьях. Тогда обойдем по праву. да, по праву. Выключите фонарик. Хромайте, хромайте, хромайте. Сукины дети, хромайте. Если что, есть пайпа. Спасибо, отлично. А, мне, мне повезло. А как кто? А где Никит? Все прошли? Да, О, все, прошли. А, все прошли. Я все полагаю убить всех. вот это нормально, надо за Мне понравился. понимаю, как я со снайперкой набиваю больше, чем вы со всех остальных.